Yo Magic, also im Büro ist er auch nicht. Das ist also Ginos Reich. Ja genau, das ist Ginos Aladdin Multidienstreich. Apropos Aladdin, Aladdin, Aladdin Wunderlampe. Ich probiere mal, ob ich ihn hiermit erreiche. Wenn das klappt. Gino! Gino, da bist du ja! Ja, was geht Was geht ab? wir dachten, wir besuchen mal dich hier in deinem Heimwerk. Du hast ja schon viel zusammengebastelt. Deswegen dachten wir, heute zeigst du uns, was du noch so alles mit dem Ball in deiner Werkstatt kannst. Alles klar. So, ich denke, das sollte für das erste gehen. Krass, was ist das? Ja, damit stemmt man Häuser runter. Wir brauchen auch eine Spitze, was? denk mal, damit könntest du was anfangen. Ich versuch's mal, ja. Das ist ja schwer. Magic! Magic! Magic! Magic, was los? So, Magic ist wieder da. Die Maschine habe ich wieder zurückbekommen. Jetzt drehen wir einen ab. vom letzten Video kennt ihr ja schon. Ich zeige euch mal eine richtige Heckenschere. Meinst du, hier schaffst du es auch? Ja, ich glaube schon. Warte mal. Ich muss ja mal Sicherheit geht vor. Oh. Siehst du, deswegen trägt man immer einen Helm auf der Tankstelle. Äh, auf der Baustelle. auf der Tankstelle ist gut. Platz woanders, Alter. so, wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es, besucht unseren Kanal oder habt ihr neue Vorschläge, sagt einfach, wo wir es drehen können, denn wir drehen durch. This will vielleicht